Bună ziua! Eu sunt Vasile Stamatatis, directorul firmei Force Communication. Vrei să câștigi 100 de lei ca să bei o sticlă de bere? Se pare imposibil eventual, dar este adevărat. Firmele acum premiază clienții lor care își folosesc produsele. Astfel, ceea ce ai de făcut ar fi să intri la orice platformă web și să faci uh, acțiunile care se recomandă acolo. De exemplu, să recomanzi prietenii tăi pe Facebook, pe Twitter, telefon mobil și să culegi punctele. Aceste puncte îi prestim cu premii în bani sau alte căduri cu care firmele premiază. Și dacă culegi mai multe, atunci poți să câștigi un premiu mai mare, cum ar fi un iPhone. Între timp, dacă cumperi un produs care îți place, cumperi cu reducere semnificativă de preț și în plus, dacă ceva îți place și vrei să faci un video la care să arăți funcționalitatea produsului sau cum tu îl folosești pe el, o să mai primești o grămadă de puncte care poți să-i prestimi ori cu premii bani, ori să-i păstrezi ca